भन्ने सेन्सले जाने यो कम्युनिटी फर्म भएको हो it's just a common which females working for all the females in the world working for Mozilla contributing for Mozilla are gather together and work together what is the problem behind least woman participation in ICT sector हामीले के भन्न सक्छौँ यसमा why are woman less participating in ICT अनि मेन रिजन चाहिँ के हो भने एकदमै थोरै वुमनहरू पहिला आइसिटी सेक्टरमा जान्छ होइन अनि थोरै वुमन त्यो थोरै मध्ये पनि थोरै यसमा सक्सेसफुल हुन्छ अनि जब थोरै मान्छेहरू सक्सेसफुल भएको देख्छ तब कोही पनि चाहँदैन कि त्यो सेक्टरमा जस्तै नर्सिङ सेक्टरलाई हेर्ने हो भने वा मेडिसिन सेक्टरलाई हेर्ने हो भने धेरै फिमेलहरू त्यसमा गएको छ धेरैजना सक्सेसफुल पनि भएको छ अब जुन ठाउँमा मान्छे धेरै सक्सेसफुल भइरहेछ ह्युमन नेचर हो कि त्यही ठाउँमा मान्छे धेरै जान्छ एउटा फर्स्ट फर्मोस्ट रिजन चाहिँ यो हो अनि अनि technical job are avoided by woman since it is tedious एकदम दिमाग लगाउनुपर्ने अनि एकदम झ्याउका हुन्छ आज बिहानबाट सुरु गऱ्यो भोलि बिहानसम्म पनि कहिलेकाहीँ नसकिने कन्डिसन हुन्छ एउटै प्रोग्राम सकिँदै सकिँदैन अनि यस्तो टाइपको कामहरू युजली हामीले नेग्लेक्ट गरेर आएको हुन्छौँ इनफ्याक्ट मलाई पनि यस्तो काम गर्न मन पर्दैन अनि our feminine activities and career like nursing and other type of care giving त्यो सोसाइटीले नै एउटा ट्रेन्ड बनाइदिएको छ केयर गिभिङ गर्ने कामहरू भनेको फिमेलको हो अनि टार्डियस कामहरू like mechanical engineering and ICT यो सबै मेलको हो भनेर एउटा सोसाइटीले नै एउटा डिफ्रेन्स छुट्याइदिइसकेको छ it has been so many scenarios that where a woman developer is strongest in a group but mm, even in spite of that she's avoided uh, because maybe because of men's ego or something else. cultural biasness. I'm not going to say cultural biasness because currently ICT sector ma women are coming. So, one को scenario and यो बने जून country है रोज़ male और female ला equally treat कर सकते हो country और माँ बने female आइसिटी सेक्टरमा फिमेलको पर्सेन्टेज एकदमै थोरै देखिन्छ जबकि इन्डिया चाइना अनि नेपाल कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने कम्पेरिटिभली त्यो प्रोपोर्सन अलि धेरै छ फिमेल आइसिटी सेक्टरमा फिमेल्सहरू अलि धेरै छ दो सेटिस्फ्याक्ट्री छैन तर पनि अलिकति चाहिँ धेरै छ अनि फर्स्ट कम्युनिटिजहरूमा हेर्ने हो भने टु पर्सेन्ट वुमनहरू जाने फर्स्ट कम्युनिटिजमा इन्भल्भ भइरहेको छ अनि ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट वुमनहरू जाने प्रोपारेटरी सफ्टवेयर्सहरूमा छ यो चाहिँ मैले ओमोजकै वेबसाइटबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको डाटा हो what is WoMoz doing in doing to involve increase woman involvement in IT women's पार्टिसिपेसनलाई इन्क्रिज गर्नको लागि वुमनलाई एउटा कम्फोर्टेबल जोन क्रिएट गरिदिनको लागि मोजिलाले होमोस भन्ने एउटा छुट्टै ग्रुपलाई डिफाइन गरिदियो जसमा चाहिँ फिमेल्सहरू गेट टुगेदर हुन् अनि फिमेल्सहरूले अरू फिमेल्सहरूलाई यहाँ आउनको लागि इन्सपायर गरून् भनेर अनि ओपन सोर्स यो सफ्टवेयरहरू चाहिँ नि डेभलपमेन्टमा मात्र सीमित भइरहेको छैन it's all about there are very there are more than topics than like uh, localization, community marketing, and coding यो फिल्ड एकदम धेरै भास्ट भएको कारणले ओपन सोर्समा फिमेल्सहरू हुनु पर्दैन भन्ने कुनै जरुरी छ नै छैन अनि किन एउटा ओमन प्रोजेक्ट नै चाहियो त किन यसलाई ओमन प्रोजेक्ट भनेरै डिफाइन गर्नु पऱ्यो त यसको रिजन जाने यो promote The aim of this project is project and is to promote women's involvement in force in war general and Mozilla and Mozilla team is particularly as well as increasing awareness around this issue. Anyone can participate, women, men and members of existing women's group uh, un untitled in this common goal. If you want to contribute to Mozilla uh, or WOMOS, कसरी गर्ने भनेर बिहानदेखि नै टपिक यही टपिकमा कुरा भइरहेको छ कन्ट्रिब्युसनको लागि मलाई लाग्दैन मैले यो टपिकमा धेरै कुरा गर्नुपर्छ जस्ट मोजिलाको वेबसाइटमा लगइन गर्नुहोस् अनि त्यसपछि स्टार्ट गर्नुहोस् अनि for more detail about Mozilla के are WoMoz you can visit WoMoz website WoMoz dot ओआरजी R they are many task waiting for womans Let's make ICT sector comfortable for women. Thank you.